Dobrodošli u drugu libertarijansku minutu. Jedna mudra izreka kaže da niko nije beznadežnije porobljen od onih koji pogrešno vjeruju da su slobodni. Da i danas u 21. stoljeću živimo u ovoj zabludi, jasno pokazuje činjenica da slobodu sagledavamo površno kroz slobodu kretanja. Međutim, sloboda je mnogo više od toga. Sloboda je pravo na uživanje u plodovima našeg rada. Ukoliko nam država uzme pola onoga što smo zaradili, jesmo li mi slobodni? Da imate 100 ovaca i država vam uzme pola? Jel možete li reći za sebe da ste slobodan čovjek? Nisam slobodna jer nemam izbor odbiti sudjelovati u finansiranju socijalnih programa bez obzira na to što koristim kvalitetnije tržišne alternative. Predstavljate si da je tole kvadratni metr kmetijskega zemljišća ki se ga drži kvadratni metr zazidljivega zemljišća. Zazidljivo zemljišće je 50 do 100 krat draže od kmetijskega zemljišća. Niste svobodni, dokler vam lahko uradniška štempilka za 50 do 100 krat podraži zemljo, na kateri želite postaviti svoj dom. Nisam slobodan jer kao potrošač nemam pristupa slobodnom tržištu zbog regulacije proizvodnje i trgovine, zbog poreza na potrošnju, zbog subvencioniranja domaće privrede i carinskih tarifa na uvoz stranih proizvoda. Nisam slobodan jer su moji preduzetički apetiti u pokretanju biznisa i stvaranje novih vrednosti potučeni besmislenim regulacijama i pljačkaškim porezima. Biti slobodan znači moći stupiti u radni odnos isključivo po dogovoru poslodavca i uposlenika, a ne po arbitrarnim zakonima o radu koji nam nalaže država. Nismo slobodni jer živimo u društvu u kojem su emocije zavisti i netolerancije politički kapital za legalizovanu pljačku i prisilno utjerivanje lijepog ponašanja. Toliko časa, kolikor bodo drugi solidarni z mojim denarjem, ne bom svoboden. Če hočeš pomagati drugim, uporabi svoj denar in svoj čas in pusti tuj in proračunski denar pri Biti slobodan znači živjeti u uslovima vladavine prava sa ciljem zaštite pojedinaca, a koje jednako važi i za vladare i za građane. Da li smo uistinu slobodni ako pravna država vladarima koristi za zaštitu od zakona i za ostvarenje njihovih vlastitih interesa? Обштеството во кое судбината на поединецот е одредена од демократската волја на мнозинството, а делегирана од страна на политичарите не е слободно. Колку добро тај да звучи, сепак демократијата не е слобода. Вредновање индивидуални слободи обично почиње со схватањем поединца да оно што добија у замену за слободу вреди мање од оног што му се њеnim ускраćivanjem одузима или забранјуе да чини, A da bi čovjeku koji živi od svog rada individualna sloboda potom prerasla u životni cilj, dovoljna je intelektualna spoznaja s mogućnostima i blagodetima koje pruža libertarijansko društveno uređenje. O tome ukratko sljedećoj libertarijanskoj minuti.